Boken 'Psycho' handler om en gutt som er helt besatt av klassevenninnen sin Pia. Han ville blø for henne, så han rispet en P i hånden sin med hjertet rundt. Pia ser på denne gutten som psycho, men gutten prøver å få Pia til å forstå at de er ment for hverandre. Pia sin beste venn Jenny prøver psycho desperat å bli kvitt. Han mener hun er en tyster.